Ah! boleh. Jadi, <laughs> tepi je pun astaga. Alamak. What the? <laughs> Why I'm going to sleep? No! Hello. Wrong landing! <laughs> one thing. No, it's not one. the. Hello! Just use it, just use it, just use it. Ah! Let's go! Fuck! Fuck! go! Go, go, go! 347! okay, we got it, we got it. Uh, close, close. It's up, close. Oh, Lama! Wow! We are dead! Okay. Oh, kita lah. Ya. Tu kalau dapat pin lebih je. Eh. eh. Eh. What? well, the third joke of the day. Ah. Alah! Manjung <laughs> ni. It's happening again. Enjoy the wall. <laughs> wow, mate. Hello. Alamak. I think Ah, no! Alamak. Uh, no. Mission. Mission. Mission. initial. Allah! Uh, that happens is already a joke. Ah, that flying part. Okay. Nope. Dah terkena kali dah, bongok lah Dah terkena kali lah, apa benda lah What the fuck lah Dah terkena kali kot I already pressed two times. What the shit, mate? Ini. Tak lupa pergi. Lupa tekan lah pula. Ah, What the? Ah. Okay. <laughs> Sampai lebih bawah. Oh! Aduh, bocok lah! Aduh, ini dia. Masih atas bocok. With the ah, what? what the f um. Nice. Bang. Oi. <laughs> Alamak. Aduh. Oi, Allah. Apa benda tu? Dah tiga empat puluh. <laughs> she got stuck. She got stuck in the wall. At the last on an invisible wall. that has to be intended by the game. There's no way anyone can fuck that up. I love. I love. Ah, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh. Salah. Jag har inga grabbar! Jag har inte språkning! Ni känner inte rädda! Jag har inte kunnat spela! Jump, jump, jump, jump! Nej, nej! Inte om hon är stack! Det är du och Kalina! Sitter hon är stack, ni kan! Det är miss! Hon är stack, ni kan!